Desde Pan y Rosas del Estado español queremos mandar nuestro apoyo a las mujeres de la casa ocupada Lucha y Siesta de Roma. Juntas tenemos que defender los espacios autogestionados por mujeres, además eh, en rechazo y en defensa contra la violencia machista. Forza acompañe, si tocan a una nos organizamos miles.